Då ska vi titta på konstant acceleration. Här har vi en likformad accelererad rörelse. det här objektet har en viss starthastighet som man redan kör med och så börjar den accelerera. Exempelvis, vi sitter och kör 50 km i timmen och så accelererar vi upp till 90 km i timmen. Vi vet ju att acceleration är samma sak som hastighet eller tid. Och skriva om det så får vi att hastighet är lika med acceleration gånger tid. Så har vi en viss acceleration, efter en viss tid kommer ha en ny hastighet. Så det innebär ju att efter en viss tid så har vi den nya hastigheten är vår grundhastighet plus vår acceleration gånger tid. Så att vi har en ny hastighet här. Och från fysik 1 fick vi lära oss att vi kunde använda arier för att ta reda på sträckor. Och här har vi två arier, en rektangel och en triangel. Och du vet att sträckan, det är samma sak som att summera de här radierna. S0 som var här och S1 var här. S0, det är ju en rektangel. Så den är inte så svår. Den blir ju lika med basen som ett T och höjden som en V0. Alltså är det V0 gånger T har vi den här arean. S1 då? Jo, det här är en triangel. Hur räknar man ut arean på en triangel? Jo, basen som ett T och höjden i det här fallet det är A gånger T, acceleration gånger tid. Och så delar med 2 eftersom det är en triangel. Och skriva om det här lite grann. T gånger AT, det kan vi skriva som A gånger tiden i kvadrat delat till 2. Så det betyda att den totala sträckan som har rört oss på den här, det är S0 som är den här utgångshastigheten gånger tiden plus det här är uttrycket som vi hade för S1. AT upphöjt till 2 delat till 2. Och här har vi ett uttryck som står i formelsangen. Så vi behöver inte kunna det utan till. Utan det gäller att kunna använda det. Ett exempel här. Du rullar ner för din cykel med en jämn sluttande backe. Eller nerför en backe. Nerför en jämnt sluttande backe. Och högst upp innan när vi börjar rulla så är hastigheten 9 km i timmen. Och då kommer ner 12 sekunder senare och då är den 27 km per timme. Och du har lite lätt medvind så det gör att du kan bortse från luftmotståndet. A. Hur stor är din acceleration under nedfärden? Det kan vara lämpligt att börja göra om det här till meter per sekund. Så att 9 km i timmen. Kilometer gör om till meter, då gånger du med 1000 och så ska du dela med timmar. Men gör om timmar till sekunder, det är samma sak som 3600. Det vill säga att vi får 9 delat 3,6 som är 2,5 meter per sekund. Och det gäller alltid. Går vi från kilometer per timme till meter per sekund då ska vi dela med 3,6. Tvärtom, ska vi gå från meter per sekund till kilometer per timme då ska vi multiplicera med 3,6. Vi gör likadant med 27 kilometer per timme. Delar med 3,6 och då hamnar vi på 7,5 meter per sekund. Då använder vi det här. Acceleration är samma sak som hastighet eller tid. Vi går från 7,5 till 2,5. Eller vi går rättare sagt från 2,5 till 7,5. Vad blir accelerationen då? Jo, det är skillnaden här emellan på 12 sekunder. Och det är alltså 0,42 meter per sekund i kvadrat. B då. Hur lång är backen? Jo, då nyttjar vi det här med sträckan. Som jag gick igenom lite tidigare. Utgångshastigheten gånger tid plus AT upphöjt till 2 delat till 2. Och vi vet ju alla de här sakerna. V0 utgångshastigheten är 2,5 meter per sekund under 12 sekunder. Vi vet att accelerationen är 0,42 och vi vet att tiden är också 12 så vi tar den i kvadrat och så delar vi med 2. Och då får vi ungefär 60 meter. Så den här backen är ungefär 60 meter lång.